Donc on avait le choix entre euh, plusieurs euh, justifications de déplacement. On pouvait aller travailler, on pouvait aller faire des courses alimentaires ou, euh, de santé dans les pharmacies par exemple, on pouvait aller à l'hôpital et on pouvait aussi se déplacer pour des motifs impériaux familiaux ou pour aider les personnes vulnérables. Et puis on pouvait aussi aller faire du sport pendant. Euh, alors au début, pour faire du sport de manière illimitée, donc tout le monde, euh, tout le monde sortait euh, toute la journée pour faire du jogging. <laughs> Et puis après, ils ont passé le, ils ont fait une nouvelle attestation avec plus de choix. Donc, dont ceux que j'ai déjà précités, et il y avait il y, avait une nouveauté dans, cette attestation, c'était qu'on ne pouvait plus faire de sport toute la journée. Euh, c'était limité déjà à des horaires euh, le matin, euh, je, ne sais plus, jusqu'à 10h du matin, je crois, et à partir de 19h le soir. et puis c'était surtout la zone qui était la zone de déplacement qui était limitée. On avait le droit de que ce soit pour faire les courses ou pour faire du sport, on se déplaçait seulement dans un rayon d'un kilomètre autour de chez nous. Alors moi j'habite près de la gare de Lyon et un kilomètre autour de chez moi c'est à peu près jusqu'à Bastille, euh, diderot euh, ou euh, <laughs> le, pont d'Austerlitz. Je crois qu'au-delà du pont, ou alors jusqu'au pont euh, rive gauche et après c'était déjà trop long. On se connaît depuis à peu près un an. Enfin, c'est quand on s'est rencontré il y a un an et puis on a commencé à, à se voir petit à petit, disons. Et puis euh, <laughs> après, euh, je sais pas, disons que à la rentrée, à la rentrée, c'est devenu un peu plus sérieux. Alors vu qu'on euh, était régi un peu par cette histoire d'attestation et qu'on n'habitait absolument pas à côté, il euh, fallait trouver une solution pour pouvoir se voir euh, géographiquement parlant. Euh, et étant donné qu'il travaillait pas loin de chez moi, il avait une attestation qui lui permettait de se déplacer pour travailler pas loin de chez moi. moi, j'avais pas ce genre d'attestation, mais par contre, je pouvais par exemple aller faire des courses ou aller me promener. Le problème des promenades, c'est que c'était limité à une heure. Alors que les courses, il n'y avait pas de limite. Euh, donc on a très vite euh, réfléchi, on s'est dit bon bah on n'a qu'à <laughs> allier l'utile à l'agréable et faire des courses ensemble. Lui euh, soi-disant en sortant du boulot et, moi ici. on a aussi fait des balades après en refaisant les attestations <laughs> euh, régulièrement. Euh, en fait, vu que c'était qu'une heure, il fallait à chaque fois refaire l'attestation pour avoir une heure de plus. Mais euh, c'était un peu plus stressant. Et puis surtout, tu devais te promener. Enfin, tu pouvais pas rester, tu devais pas, tu pouvais pas rester statique dans la rue, t'asseoir sur un banc. Euh, te poser cinq minutes, euh, regarder, euh, admirer la, vue. non, tu, devais aller quelque part. c'était pas, c'était pas, c'était une activité physique sur le papier. C'était ça qui était marqué. Donc, on pouvait pas s'arrêter et mine de rien, le fait de pas pouvoir s'arrêter pour pouvoir passer un moment avec quelqu'un, c'est, c'est pas optimal, quoi. Surtout quand tu t'es pas vu depuis longtemps. Et... Euh, on se sentait un peu euh, à l'abri du contrôle euh, de police. Les gens dans le supermarché, ils font pas attention aux autres, donc oui, c'est vrai qu'on avait peut-être moins le regard des passants. Quand il était encore en train de travailler, on ne se touchait vraiment pas. Petit à petit, on a un peu dérapé, <laughs> Et voilà, donc il venait me, chercher bas. Je descendais. Et puis on partait euh, avec. J'allais euh, voir l'accessoire euh, justifiant les courses, donc le caddie ou le, le sac cabas. <laughs> et l'attestation, la pièce d'identité surtout. Et on partait à l'aventure au supermarché. <laughs>